So jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke, okay, ini daripada channel Melantak Beb. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share, guys. Waalaikumsalam. Abang Faiz ya. Dah lama saya tak react nih. Oh, Rizky Roda. So sekarang ni aku aku nak cuba lah kat sana. Sekarang ni pukul 6.30. Uh, 6.30 pagi baru lepas subuh. Okay. Aku terus nak ke sana lah sebab hari ni hari Sabtu. Confirm memang ramai gila kalau hari Sabtu. Tapi aku tak naik motor lah sejuk ni. <laughs> aku nak naik kereta lah. Uh, jom lah aku cuba beli hari ni. Kalau aku beli hari ni, Kali keempat lah maknanya aku tanya ke sana Agak-agak <laughs> ada lah rezeki aku kan Dah empat kali dah aku pergi ni Okay Untuk pasti habis je kan ha. Okay geng macam masa Dalam okay. subscribe channel aku Melantar babe Jom aku buat korang pergi Cari yasi dagang Dekat tempat baru ah, Okay <laughs> Jom Ni dulu kita pernah uh, react okay, melantak beb ni Dari awal-awal lagi KFC Puncak Alam Ah, ah, okay. Jauh sikit lah. Kawasan sini memang agak luas. Tapi aku tak sure lah kawalan mana. Sebab hari ni hari pertama diorang muka. So aku tak tahu ah. ni kawalan mana diorang berniaga. Ha, kita cari lah. Kau ingat kan sebelum ni aku ada buat video yang diorang kena kena kacau kan. Kata tempat lama tu. Ha, diorang nak pindahkan baru ni. Lagi selesa lah sebenarnya. Lagi selesa. Hmm. Tak adalah bersesak sangat. Sebab tempat okay. lama tu agak susah nak parking eh. Aku dah sampai dah dekat tempat baru Rezeki Roda akan berniaga. Ha, aku tengok ada beberapa orang nampak ni. Ada orang tunggu sebelah-sebelah. Okey, ada ha, parking ha, juga kat situ ada tempat parking. Padahal baru pukul 6.50 dah ada orang beratur dah. Apa? Gempa ah. Gempa. Tapi aku rasa tempat ni tak tak ramai lagi sebab Aku rasa ada orang yang tak tahu lokasi baru orang. Kalau sebelum ah. ni aku, tempat lama orang ni aku datang 6.50 memang dah beratur panjang lah. Ha, ini tak ramai lagi. Sekarang lagi 5 minit tu, pukul tujuh ha, kita Aha. sedang menunggulah kita ramai-ramai sedang menunggu nasi dagang aku dah empat kali pergi kalau kali kelima ni tak ada kali keempat ni tak dapat lagi aku nangis lah <laughs> Okey geng jomlah sama-sama dah pergi berapa kali ya tapi aku nampak ada orang beratur aku pun keluar lah keluar kereta alamak kali. tadinya pun dia mungkin santai-santai macam tu Ha, kasihkan buat video lepas tu ah, Panjang ha, kalau orang beratur Pukul 7-5 minit Tapi dah ramai orang yang start beratur Allah panjang Aku ah, guys. Sekali. Hai, nervous pula tiba-tiba beratur awal-awal pagi macam ni kan. Kelihatan ada beberapa orang uh, tengah set up kemah. Uh, ni geng-geng orang juga lah kot. Eh. Akhirnya abang motor nasi dagang kita dah baru sampai. buka. Ah. Uh, setelah lama menunggu akhirnya sampai juga. Okey, mana? aku dah tak sabar wow. nasi dagang aku ni. Ramai banget guys. Menunggu. Abang silakan kita set up gerai dia Kita tengoklah lah berapa ramai yang berada Ha, panjang geng Ini mau sampai ke Perlis ni Oi, dekat belakang oh, sana oh, Betul ke ni guys? Uh, aku kira top 10 lagi Alhamdulillah A few moments later Cantik sampai turn aku Dekat sini kau tengok ya Ada 3 stall Maknanya 3 tempat menyediakan Ah. So, cepatlah insyaAllah tak lambat lah Maknanya servis kali ni Mesti lagi cepat berbanding sebelum ni Betul betul betul okay. Ya, betul. Kau tengok kan eh Kau tengok abang ni bungkus nasi dagang. Ha, nampak. Ini pun ada senanglah mudah, mudah. Ha, dia semakin mudah dan cepat. Ah, abang ah, empat eh? Ah, empat. Ha, empat. tiga je bang. Ha, tiga Ha, boleh lah. Tak apa. Ha, boleh, boleh. Hari ni berapa kilo masak? Ha. Hari ni dalam 60 kilo. 60, 60 kilo, kilo guys. Sebelum ni? Ini sebelum bayar ni kita buat dalam 7 hingga 8 kilo je biasa. Oh, ah. Biasa banyak lah. Eh? Apa bang rezeki ni bang? Masya-Allah, masya-Allah. Saya daripada Bukit Kapar bang. Ha. Saya empat kali, empat kali datang sini. Ha, kali keempat baru dapat. Ha. Wow. Boleh tak ada hal. Kita buat buat sekali punya. Apa? Ah, buat asing-asing ah. Asing-asing. Dipisah kita kan. Weh, carak-carak naruh itu. Kali lagi empat orang habis. Ha, <laughs> ah, tak apa. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa ni bang. Ini rezeki, rezeki abang ni bang. Ha, ah, mak tahu pandai boleh kat kedai kan. Ah. Insya-Allah. Tengok je eh. Weh, cabenya enak banget itu. Ini apa? Oh, ikan tongkol ya. Okey. Oh, itu kuah ikan tongkolnya tadi itu yang merah-merah mungkin. Jadi makan sekalian dengan kuah, tak campur dengan ikan tu. Ya, muka pun boleh kurang ke? Apa ni? Eh, tak apa lah. Wow. Apa ni? Oh, kita melantak kat rumah lah. Okey, geng. Aku dah settle membeli. <laughs> Antri je guys, lihat itu. Ya Allah. Limit tiga, tiga order je limit eh. Ah, Ada limit juga. Ini pun geng. Ya Allah. Sampai belakang situ guys. Oh, ya. Wow. Kalau datang sini datanglah hari biasa. Jangan datang satu hari, satu hari memang ramai. Oh no. Okey, aku nak balik buat review. Jom kita layan nasi <laughs> dagang makan kat rumah jom. 2000 years later. Hai assalamualaikum geng. Jumpa. Waalaikumsalam. Okay. Dan nampak tadi aku pergi beratur bersama-sama peminat nasi dagang lain untuk membeli Allah. nasi dagang daripada Rezeki Kodak. Seenak apa gitu nasinya ini. Ayo kita tengok. Yang diceritakan 10 kilo beras yang dimasak habis dalam masa tak sampai 2 jam. dah oh, dahsyat betul kan? Okey geng, inilah kat depan aku. Nasi dagang dia. Okey geng, sebenarnya okay. aku beli dalam 4 ke 5 bungkus. Aku aku seorang je aku sudah makan 3 dah. Tapi kan kepada 3 je paling maksimum 3 je lah sebab nanti takut yang lain tak dapat kan. Betul, betul. betul. <laughs> Okey, ah, jom lah kita makan. Aku buka satu dulu. Inilah percubaan keempat aku untuk membeli dan akhirnya aku dapat juga beli. Datang awal geng Bangun awal Solat subuh tu cabut <laughs> Jadi memang kayak Apa ya Suatu hal yang agak susah lah kalau memang rame seperti itu Kalau kita tak datang pagi-pagi pun Antri kak belakang tuh Nanti kita beli nanti abe dan nasi itu uh, Aduh sampai situ. Tapi aku jadi orang ke-9 lah yang buat tu okay, okay. Alhamdulillah Top 10 okay, okay pun Okay kan? lah <laughs> Aduh <laughs> Okay jom aku buka dulu ya Okay. Boxing Oi, bau dia. Okay. Nampak? Ini dia nasi dagang. Ikan tongkol atau ikan ayer. Betul tak? Betul ikan tongkol lah. Harga dia tujuh ringgit. Harga semua tujuh ringgit. Dia dapat sekali nasi. Oh. Dia gunakan nasi beras mati tau. Uh, wangi betul. Oh, nasi beras basmati. Ikan, ikan Pantaslah tujuh ringgit. Ada ada apa? Ada acar timun. Macam biasa lah, normal dengan gulai dia. Hmm. Kau boleh minta lah gulai nak campur sekali tu asing. Kalau aku asing lah. Aku memang peminat nasi dagang. Aku memang suka nasi dagang. Antara makanan pantai timur yang paling aku suka ialah nasi dagang. Boleh kata dalam seminggu tu mesti aku makan dekat nasi dagang. Tapi kat kedai lain lah. Yang kedai ni pertama kali. Ah, okay. okay. Ini yang saya buat. Eh. Aku tak nampak lah. So kalau tak nampak biar aku tunjukkan korang lah. Oh no. Ah, nampak eh? Nampak Macam sedap okay, Aku nak rasa nasi dia dulu <gasps> Macam mana ya rasa dia Bismillah Bas manti guys Nasi buat untuk nasi mandi tau Ha tu Nampak memang sedap nasi sebutir, dia Sebutir-sebutir ni Bismillahirrahmanirrahim Hmm. Ya Allah, memang sedap punya. Oh. Sedap lah. Aduh. Aduh. Peng eh doi. <laughs> Kau nak tahu? Ah, uh, Nizam eh. Abang Nizam ni yang jual nasi dagang ni ialah bekas chef hotel. hotel oh. So, memang, memang rasa dia kita dapat rasa lah. Rasa tak lah. salah kita lah. lah. tuan kuah dia. Ah, kalau kata, kalau memang bekas tahu, chef memang betul. Dia punya nasi tadi aku makan dia dah ada Bukan nasi, macam nasi biryani rasa tu. lah dalam nasi dagang. Gaul-gaul Ambil ikan sikit Bismillahirrahmanirrahim Aduh Oh no Ya Allah Peminat nasi dagang kena memang kena makan Memang sedap Aduh Hei nak lah macam mana oh, ni Nasi dagang Gulai dia memang light Gulai dia aku boleh kata dengan korang Gulai dia lembut rasa, rasa ah, bila kita makan dengan nasi dia rasa lembut lah. Dia tak masin sangat, dia tak okay. manis sangat, dia di tengah-tengah. Ikan oh. dia pun oh. just nice. Kan? Ikan dia pun memang just nice. Dia memang bila digaul dengan kuah dengan nasi memang balance lah bagi aku. Bagi okay. peminat nasi dagang macam aku ah aku memang suka lah. Aku memang suka makanan-makanan yang bergulai macam ni macam nasi kandar ke, Aha. nasi kandar ke. Nasi dagang aku memang suka. Gulai suka saya di sini juga banyak gitu. Ni hmm, timun dia bukan kosong, ada rasa, ada rasa masam-masam. Aha. Acar. Acar kan, acar timun. Sekali lagi. Allah. Oh no. Oh no. Kau orang dapat rasa kuat rasa halia. Ah ha, dia sebab dia ada ihsan ihsan halia kan. Jumlah nasi dia pun okay lah untuk orang normal aku rasa cukup tapi untuk aku aku nak makan dua uh, lah, ah. sekurang-kurangnya. Saya ha. pun ah. dua lah. Kalau satu Hari kurang. Pertama dia orang berniaga kat tempat baru. Ramai lagi yang tak tahu tau, dia orang dah pindah ke tempat baru. Aku rasa kalau okay. ramai yang dah tahu, mesti buat lebih panjang. Iyalah, ya. macam ular nanti so, tu. Itulah tujuan aku beritahu kau orang kat mana lokasi yang baru dia orang. Betul tak? Okey. Betul lah. Aku dapat rasa kan memang ada sedikit berbeza lah dengan nasi dagang aku makan kat tempat lain. Mm-hmm. Mungkin disebabkan dia punya beras kot. Sebab tempat lain ada aku makan nasi ni, dia orang menggunakan beras biasa. Ini ah, betul. Nampak semati, mati memang so, best tau rasa lain sikit. Betul. Ha. Macam nasi biryani, nasi mandi Jadi, tu kan. Sebelum ni diorang tutup, uh, ah, adalah disebabkan takut berlakunya pelanggaran SOP. Yelah, ya, tempat lama, tempat lama diorang berniaga, tempat ni tepi jalan ke. So, tepi jalan utama. So, memang korang bayangkan nak parking tu berapa banyak parking. Yo. So, pertama lalu takut melanggar lalu lintas kan, takut menghalang lalu lintas orang. Lepas tu bila ramai sangat tempat kecil. So, kita susah nak jaga jarak. Sekarang ni bila dah pindah ke tempat baru, Kan? Lagi senang. Hmm. Ha, parking kau boleh parking sepanjang-panjang alam boleh parking. Kau nak beratur panjang Wah. mana boleh. Kan? Lagi mudah. Ya, yes, benar. Kau lagi suka. Lebih praktikal lah senang cerita. Tapi biasanya kalau kalau kalau di di sini pengalaman pengalaman gitu guys. Jadi kalau rame di tempat ini tapi pindah itu kayak nggak rame gitu. Tapi kalau makanannya seenak ini, makanya orang tetap nyari gitu nyari. berarti kan makanannya enak banget gitu orang punya waktu operasi start pukul tujuh lah kalau tak silap aku start sampai habis so korang digalakkan keluar awal lah kalau korang nak makan macam aku tadi ah, datang awal lepas subuh tu terus cabut betul ah, di, dibuka kalau tak silap aku lah setiap hari kecuali hari Isnin kalau tak silap aku kalau silap aku minta maaf lah eh ah, ah ok korang tengok info dekat facebook page diorang ke Aha. lagi mudah aku pun gamble ni waduh alamak geng Makan punya makan dah nak habis lah <laughs> Aku overall aku boleh bagi Untuk kesedapan dia lah Aku boleh bagi dia rating 9 per 10 aku, Wow Untuk 9. orang tekak macam aku Aku sangat suka nasi nasi dagang ni Aku banyak lah makan nasi dagang Kebanyakan Aha. aku makan nasi dagang memang tak pernah mengecewakan So untuk rating nasi dagang daripada segi order ni Aku boleh bagi 9 per 10 Aku jarang tau bagi rating 9 per 10 Tapi aku memang ah. suka Dia tak terlalu tak muak pun Dia Aku rasa light tapi dia ada rasa. Ha. Ah. Yang ah, ini ringan aku tapi aku ada rasa eh. Lah ini. Aku nak tambah kerja lagi. Kan? Okay. Alamak. Eh, jangan masalah, jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabib. insya ada baik, ada benda-benda best. Aku je aku. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nasi dagang adik-beradik Rizki Roda Puncak Alam berikatan GFC Puncak Alam Jalan Puncak Alam Jaya 13 Jalan Persiaran Puncak Alam 6 42300 ah, Bandar Puncak Alam Selangor Okay Okay guys itulah tadi nasi dagang So Wow Dari awalnya itu cuma 8 kilo Jadi 60 kilo sehari dan yang ngantri itu udah kayak ular memanjang ke belakang guys Masya Allah sukses terus lah bang nih Dan terima kasih ya bang uh, Faiz melantap beb ini Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan berkembang channelnya Mohon di support guys Mohon di support Saya kata mohon di support Supaya abang Faiz nih boleh lagi share-share makanan Tempat-tempat makan yang mm, gitu kan Yang best yang sedap punya So Mungkin itu saja guys, saya pengen banget sudah ini. Nggak ngerti, pengen tapi bingung gitu. Pengen makan nasi dagang tapi di sini nggak ada nasi dagang gitu. Aduh, kumaha eta kunaon <laughs> Alright guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan buat teman-teman yang mau request langsung saja DM di Instagram saya atau komen di bawah ya. Oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini dan saya pamit undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.